қазақта айтады ғой жаяудың шаңы шықпас жалғыздың үні шықпас дейді мына мына жерге белсенділер шамалақ келіп тұр одан басқа белсенділер мына елден елдің қолдауын күтеміз негізінде барлығымызда халық көп болып әділдікті айтатын болса ғана сонда ғана шындыққа жетеміз шынымен демократиялық мемлекет боламыз қазір бізде демократия болғанымен ешқандай әділдікті айтып шындықты айтып жүрген лаззат апайымыз сияқты батыр, аналарды осындай сотқа тартып басқа қылып жаңағыдай қорқытып үркітумен әзір алысып жүр бұл біздің билік өзі қазақта айтады ғой ханнан тағы таярда халқымен жауласар дейді міне қазір біздің ә, биліктегілер қазір халықпенен жауласып жүр әділдікті айтқан шындықты айтқандармен жауласып жүр Соның үшін халқым оянатын кез келді, оянайық. Аяғымыздың астынан жеріміз кетіп жатыр. Жердің байлығы тек қана шетелге және мына Назарбаевтың отбасыларына, соның қасындағыларға да ғана тиесілі болып тұр. Осы жердің байлығы әрбір қазақстандық азаматқа тиесілі болу керек. Назарбаев осы ә, 92 93 жылдар айтқан ә, сөздері бар, аз видеоларда жүр ғой, көрсеңіздер болады егер де мен э, заңсыз бірдеңе істесем менді аямаңыздар деген өзінің сөзі бар Бұны қазір заңсыз мына жердің байлықтарын тек қана өздерінің ә, кәдесіне ғана жаратып жүр халық халықтың көбісі аш үйсіз күйсіз жалаңаш балдарын мына мектепке жібере алмайды аяқ киім алып бере алмайды осындай қазақстан бай мемлекетте тұрсақ та міне тағы назарбаевтың айтқан сөзі бар еді э, осы араб елдерінен 20 есе артық жақсы жасаймыз деп еді. міне отыз жылдың ішінде қандай неге жеттік бұл назарбаев таза мұнафиқ мұнафиқ деген сөздің мағынасы екі жүзді деген екі мына мен өзім дәлелдеп кетейін осы сөзімде пайғамбарымыз салам айтады мұнафиқтың үш белгісі болады деген бірінші белгісі сөйлесе өтірік сөйлейді дейді екіншісі уәдесінде тұрмайды уәдесінде тұрмайды деген үшіншісі Э, аманат берсең аманатқа қиянат жасайды деген міне елді қазақтар сол тоқсан тоқсан бірінші жылы назарбаевтың сөзіне біз еріп барлығымыз міне бізге шынымен елдіге жаны ашитын адам келді деп қуанып назарбаевқа барлығымыз дауыс берген тұғынбыз міне енді не болды ақырына келіп екі сиыр да күніңді көре бер деп ақырында айтты міне айтқан уәделердің бәрі қайда жердің байлықтары қайда міне осының бәрін айта берсең сөз кеп істеп тұрған завод фабрикалардың бәрін жоқ етті бұзды мал шаруашылық мына нелердің барлығын барлығын жойып тастады барлығын жекеменшікке берді әрбір жекеменшікке өтті деген сөз ол бітті деген халыққа тимейді деген сөз жекеменшікке өткеннен кейін например электроэнергия су ма барлық нәрселерді жекеменшік оның бағасын өзі қоя береді қалағанынша ол халық ол өкіметтікі болу керек оның барлығы өкіметке өту керек қайтадан міне соның үшін қазақ халқы ояныңыздар көздеріңізді ашыңыздар қосылыңыздар үйде жата бермеңіздер политикаға араласпаймын деген адамдарға айтатыным егер сендер политикамен араласпасаңдар политика сендермен араласады міне кешегіде ұнның майдың қымбат болып жатқаны нефттің қымбат болып жатқаны көріп жатсыздар барлығыңыз қандай қымбатшылық болып кетті елімізде болмаса осы біздің ұн ә, сссрдың кезінде 15 республикаға осы қазақстан бидаймен ұнмен қамтамасыз етіп тұрған барлығын біз өзімізге әзір өзіміз бірақ республика қазақстанға жетпей міне бағасы қазір он мың төңірегіне жетті бір қабын например мына қантты айтайық бұның барлығы бизнеске айналдырып алған өзімізде мына <clears throat> тараз қаласында қант зауыты болған сол жерде адамдар қызылша егіп зауытқа өткізіп нәпақаларын тауып жүрген ол зауытты жауып тастады не үшін мына беларусиядан қантты әкеледі россиядан қантты әкеледі да үстіне надбавкасын қойып прибыльді таза алып жатыр өздері қазір барлығын жекеленшендіріп алған мына соның үшін өзімізде сол заводтар қайтадан орнатса біздің тараздың халқында мына қызылшасын егіп қайтадан қызылша өндірсе болады в бізде қазір жердің байлығын сатпай жердің байлығын сатпай ақ мына біздің оңтүстік өте барлық нәрсеге жайлы мақта ексең де басқа ексең де барлық нәрсе шығады соның өзімен біз мына Э, шетелдіктерге экспортқа жасайтын э, бізге жағдай жасау керек бензиннің солярканың бағасы міне өздеріңіз білесіздер қазір бензин жүз елу э, солярка жүз сексенге шығып кетті бұның бәрін қолдан жасап отырылған нәрсе осының барлығын арзандатса болады олардың қолында осыдан бизнес пайда көріп отыр олардың барлығы осының барлығын біз талап етпейтін болсақ біз сұрамайтын болсақ бұлар қалаған ценасын қоя береді міне саясаттан айналысу керек әрбір азамат саясатпен өзі араласу керек ойлану керек неге біздің осындай бай мемлекет осында кедей жасаймыз неге біздің қазақтар ә, пәтер жалдап тұрады үйлері жоқ жеке мұны айта берсең сөз кеп ояныңыздар в общем көздеріңізді ашыңыздар мына саясатпен айналысу керек барлығымызға саясатпен айналыспасақ бұдан да біздің жағдайымыз төмен болып кете береді міне назарбаевтың айтқан сөздерін көрдіңіздер осынша 2020-да жақсы болады деді 2030-да 2050-де жақсы бұның айтып келіп жатқан өтірігінің барлығы бұл таза мұнафиқ біздің елде мұнафиқтер жаңағы имансыздар басқарып отыр иманы болса мына халықтың ақшасын жеп ұрлап сөйтер ме еді міне июль айында жаңағы халықтың бәрі ауырып жатқанда сенатта отырған дариға назарбаева ана яқтасында жаңағы той тойлап би билеп өлең айтып жүр елге жаны ашайды болмаса сенаттың бастығы болып отырған әйел халқын елін қандай қырылып жатқан кездер олар той тойлап өлің айтып би билеп жүр бәріңіз оны ютубтан көріп жатсыздар соның үшін біздің елімізге елге жаны ашитын қазаққа жаны ашитын басшы керек соны біз өзіміз сайлауымыз керек мына 30 жылдан бері сайлауларды білесіздер мектептегі мұғалім бар ма медиктер бар ма полиция қызметкерлері бар ма соларды зорлап қорқытып істен босатамыз деп барлығының дауыстарын жинап ә, жаңағыдай өздерін қайта қайта сайлап ала берді ә, адамдар сенбестен сайлауға да бармай ә бәрібір назарбаев болады ғой деп бармай қойып жүрді барлығы өздеріңіз көрдіңіздер осы отыз жылдан бері мына ақыры не болды біз саясаттан араласпаған едік осындай ә, тығырыққа тірелдік ал енді құрметті қазақстандықтар ояныңыздар көздеріңізді ашыңыздар кеш болмай тұрғанда енді мына қытайдың елу бір зауытын кіргізейін деп тұр осы елу бір зауыт кіретін болса артынан өздерінің нелерін кіргізетін болса ертең қытай бізді жаншып жоқ қылады жерімізден айырады барлығынан айырылып қаламыз соның үшін тек қана өзіміз барлық елдің байлығы қазақстандықтарға тиесілі болу керек тек қана қазақтарға ояныңдар ояныңдар ояныңдар қорықпаңдар рахмет әншілер қашып жатыр деп естідік қой турцияға сол тұрғыда бір айтып жіберсеңіз иә оны мен де жаңағы өзім нақты дәлелім болмаған соң айта алмаймын ұзын құлақтардың жаңағы адамдардың айтып жатқан сөздері шығып жатыр турцияға жаңа әншілердің бәрі көшіп кетіп бара жатыр екен деп мұны оны алдымнан белгілі ғой Э, небір э, білімді жігіттер білімді қыздар врачтар шетелдерге жаңағы кетіп көшіп кетіп жатыр жаңағы жұмыс істеуге біздің қазақстанның келешегін назарбаев көрмегенсін болмайтынын білгенсін олар шетелдерге кетіп қалып жатыр жаңағы білгір жаңағы небір профессорлар врачтар жаңағы ә, білімді адамдар жаңағы қолынан жұмыс келетіндер ма шетелге барып сол жердің ә, экономикасын дамытып көтеріп жатыр ә, егер бізде мына біреу бір жаңалық ашып оны көтермейді наоборот басып тастайды жаншып тастайды міне осы ләззат апайымыз сияқты бүгінгі мына сотта отырған қазір әділдікті айтып шындықты айтып мына бас, басшылардың несіне тигенеге мына оны соттап заңсыз осындай жағдайға түсіп отырған жеріміз бар жақсы сау болыңыздар рахмет